badirudi Euskaltel fakturas izeneko norbaitek mezu bat bidali diola. Eta faktura ikusteko saioa dago hasi beharra. Zer gertatu da? Carmenek ez du mezuaren igorlea norden egiazatu. Horretarako berdetai botoia sakatu daiteke. Ez da oso fidagarria. Gainera, data hori ez da gaurkoa. Dagoeneko 2000 merezi da. Web horri hau zure datuak lapurtzeko dago diseinatuta. Oso, oso susmagarria da email susmagari baten ondoren zure erabiltzaile eta pasaitza eskatzea. Baina, nola zai ez dezaketa hau? Zure informazioa lapurtzeko metodonek phishing du izena, eta irakurlaren arreta erakartzen datza. Adibidez, zurekin komunikatzeko irukaren aldia dela, donazio edo sari bat duzula eskuragarri, edo eta zure kontuan zerbait egiteko eskairak egongo dira. Gainera, askotan, akats egoten dira, orokorrean itzulpen automatikoa erabiltzen dutelako. Eta dibidean ikusien bezala, web elbidea ez da oikoa ondo ibili eta zetzatela arrantzatu.